کی روشنا لے کر بدی دت حسین لکھنا تم کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا تمہار تارے منظروں پر اجال گے نور بنے کرے تم ایسا کرے نا کہ اپنے گھر کے دیوار گرے پرے حسین لکھنا حسین لکھنا پھر سے کو لکھنا پھر سے کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا تم سے ہے برے حسین لکھنا اگر کتاب کشاک ہے تو کتاب صبر و رضا میرا حت جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے پہلے حسین لکھنا کھلو سوشن لے کر بدیدہ تر تم کس لکھنا تم س کرے کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا ایسا کرنا حسین کہنا حسین پڑھنا حسین لکھنا